こんにちは。今日、牛久先生にありがとう言いたいですよ。あの、ベル先生は、アルケデア大学の日本語の先生です。あの、専攻じゃなかったんですけど、あの、2年ぐらい僕はそこで日本語を勉強しました。素晴らしかった。 本当本当たくさん言葉や文化やあのいろいろな冗談を習いましたそしてまもなくあの日本語の家庭教師になりましたよかった嬉しいですよあのいろいろな学学生日本語の学生をあのの手伝いをしました そして、あの、言うまでもなく、まだ日本語を話すよ。話すことができる。あの、今まで2回日本にに行った経験があるよ。あ本当、よかった。あの、毎度。そして、ベル先生、本当、 どうもありがとうございました。じゃあ、また。